过去比较大的台风，我们也会有海堤受损呐，灯塔受损呐。可是像这个整根灯塔被拉掉了，已经不见了哦。这个真的是呃非常非常的可怕哈。那我们现在即使在这个时间看，那个浪整个打上来，那个啊，真真的非常呃这个这个很可怕，没有我们好像最最近这几年没有看到这么大的浪。对对对。